Eu ce știu drumul ăsta, știu drumul ăsta că mă 20 de ani pe dânsul. Ia că de tot eu mă grăd, de sus acolo cu apă înainte. Și cam am grând să tot ta. Mă scol dimineața la 6.30, fac fete ceai, mă strâng eu pentru lucru și plecăm la lucru. lucru ține din ascult cărți audio pentru nevăzători. Funcția mea se numește controlor operator de sunet. Eram mici și la un moment dat acolo ne-am, ne jucam cu băieții din, cu, cu copiii, cu băieții din Mahala și tatăl meu lucra cu rusaș sat înainte de sat trece râul. Era după ploaie și nu era încă drum asfaltat, era bălăhani de ăștia când trece tractoarele, se făcea așa glot și el se usca și noi luam glodul și ala să-l vârleam în, în prâu, de pe pod. La un moment dat, nu tras atenție, eu am înțeles că a venit de, drept pe marginea podului și mă izghit și a ieșit cu câte cu bălăhani acolo, în, în, în prâu, în pod acolo. Și ea, ca de la trauma aceea, s-a s-au început probleme cu vedere. Cu încetul, cu încetul cadea, pentru că așa e, dacă e problema, era, era. Și apoi m-a căsătorit, apoi am trecut în Chișinău cu lucru. Cu încetul, cu încetul descriere e așa, chestii că e cum, nu te doare, nu, nu, nica, e cade încet șor, încet șor, mai ridici ceva, mai duci ceva greu și la un moment dat s-o zlipi tritina. El o leacă înainte, cu câteva minute așa. Și pe urmă s-a început uh, viața de toate zilele. Te-ai luat în mână frumușel, o leacă e mai uh, trecut de probleme, mai... Uh, s-a mai trecut stresul. Că, sigur că a fost stres. Slava Domnului că cât cărțărai am citit și întotdeauna ne ducem aminte ba de o persoană care a avut probleme mai grave încă. Ne aduc aminte primul raz când am luat eu mână bastonul și mergem de la mine acasă, la troleibuz, adică m-a petrecut acolo persoană. Pe unde găsăm, pe unde mă mai paleam, pe unde astea, dar ce să facem? Alo, Vania Noroc. Și și? A, a. Ah, ah. <laughs> De pildă, dacă omul vrea, face tăt, am chiar și nevăzătorul. Başta numara evreye, akastas şibe evreye. Da, yalı его оказ факты ши, штер что док что э, шпирдель липунши, лиспелши, дачтур факши, это, это т т те сидеть. Ломайна ну, вот пользуюсь сын говорит, по нову прили. Ну, к снимай души, ткмала э, э, пятая. По нову прили, ну, говорит, души. Eu, de pildă, mă duc eu așa, dar nu-i, nu-i acomodat acolo, treci, semafoarele nu-s de ieșea ca cu sunet. Unii anume streci trecerea, nu sunt țești, nu-i făcut nica, către grupi, către astea, așa, unde streci. Așa numai după auz, leacă, dacă aici, dacă acolo. важно бордюр палинку басушни уренте машетен ну после меня меш мишел трепт меш магна бордюр машина даде на пой да шофер горге ку валтон еще шорли да коли ера гаражи маленький я там эти подла для центра да каса радио что нам полетел к басторон э, машины анцелез юдат шикарный кейс шансалет антропат анцелез юдат он реактор Ел не шансалез, я дат мадипаш пюр машала саледик я спус, мы бы стать стать. Eu, eu sou corajoso. Oh, scusa, scusa. Это повторно фразу. Так, я капунем аппарат у него Хорошо, мне же Так. Писта, дой. e că ascultăm cartea și găsim greșit. Pildă e și greșeală. Eu, el și mă duc la operator și arăt, e că e și greșeală. El e și repară la dânsul calculator și apoi după aceea controlez toată cartea. La lucru sunt diferite cărți, sunt diferite domenii. Ascultăm aici, noi scriem cărți din diferite domenii. Și despre copii, și povești, și istorie, și mm, dragoste. Înainte era, în multe orașe Moldovei, era întreprinderi pentru nevăzători. Și lucrai. La uzine făceau sătini și de astea, cum se spune, la chiar cheroane, pentru șuieri, șnururi, Păi și lucrez la noi primăria uh, de, de zeci de ori. Te, te palești știi, și în gropile astea cu, cu canalizare, că furate capacele. Și, și Ionica, și, și te mai adresezi la primărie. Unde te adresezi la primărie? Ce-ți fac primărie?